あんたは社長いつまでいるかわからないけどちゃんと給料を払ってねよろしく指揮官私昇給ということなのお久しぶり私が不在のうちに会社はどうだったいつも通りのことだ 私はそうよアルト班の指揮官ですそれよりいい考えがあります聞きたいですか私より光栄ですあ任命を受けないということではないですか俺の名は友人ん まだ言いたいことがあると思ったけどもう覚えられないなお前本物の才能をよく見分けるよなわかるよな弱虫め私はシャオリン状態が悪くなったら早速撤退する私は指揮官ですか男女はどうなったの 私に任せておいてくださいあの間違いがあるのでしょうかえないですか Do subscribe if you've enjoyed this video and let's hit 50 likes for part 2. The translations of their names and certain terms may not be as accurate, however, this is just a fan project of what I think the Japanese version of the game would sound like. My voice may not be as good as most professionals out there, but I do have an idea of which Japanese voice actors would sound perfect for each role, so I'll share them in my future videos. Other than that, thanks for sticking to the end and see you next time. Bye!